alidharauliwa na kukataliwa na watu, alijeruhiwa kwa makosa yetu, alidharauliwa na kukataliwa na watu, alijeruhiwa kwa makosa yetu, amejitwika huzuni zetu, amejitwika alijeruhiwa kwa makosa yetu, ametitwika huzuni mwokozi wetu uliyetufia. Nimidiwe jina lako Yesu, uliyeshinda kifo na mauti. Utukuzwe, utukuzwe, usifiwe Bwana mwokozi wetu uliyetufia. Nimidiwe jina lako Aquí que Panamá Mwokozi wetu ni yetu